φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη καινούριο vlog στο κανάλι μου. Είναι 21η κοντέ μου, τα Χριστούγεννα, τέσσερις μέρες μας έχουν μένει και wow. Τώρα, σήμερα θα δείξω, γιατί στο πρώτο προηγούμενο βίντεο έχω δείξει για το ε, Άγιο Βασίλη που έχει έρθει και δεν έχω δείξει και έχω βάλει συνέχεια. Οπότε σήμερα θα δείξω το βίντεο που είναι αυτό που θα δείτε και τότε μείνετε εκεί να το δείτε και ο λόγος που δεν το έχω δείξει, παιδιά, είναι γιατί έχω, έχω κάνει τον GNTM που σχολιάζουμε. Οπότε, αν θέλετε να το δείτε το σχολιάζω τον GNTM, μπορείτε να πατήσετε εκεί πάνω και θα το δείτε. Τώρα, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα στο vlog. We you Christmas. σε ένα haul, ε, είναι mini haul, κάποια προϊόντα που έχω πάρει για μένα, ε, κάποια ίσως και για τις πελάτες μου, συνήθως τα παραπάνω τα έχω πάρει για μένα προσωπικά και ελπίζω να σας βοηθήσει, είναι από, οι εταιρείε που έχω πάρει είναι από Dior και από Mina, ε, ξέρω ότι λίγο τα Dior ίσως είναι λίγο πιο ακρίβα, όμως τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και δεν έχω πάρει σε συγκεκριμένο full προϊόντα ε, προϊόν, οπότε να κοστίσει τόσο πολύ. Ε, τώρα, το πρώτο προϊόν που έχω πάρει είναι αυτά εδώ. Ε, έχω πάρει από ε, μήνα αυτό το make-up. Θα σας τα δείξω εννοείται και εκεί κοντά θα σας βλέπετε εδώ στην εικονίτσα τα προϊόντα. Είναι 24 ε, Hours Foundation, είναι ματ παιδιά, είναι αυτό που φοράω πάνω με αυτή τη στιγμή και είμαι πάρα πολύ ε, ικανοποιημένη αλήθεια και με την τιμή είναι πάρα πολύ φτηνό, κάπου εκεί στα 20 ευρώ, κάπου εκεί. Ε, θα σας γράψω εκεί κάτω στην περιγραφή όλα τα προϊόντα και τις τιμές. Ε, και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν, δεν χρειάστηκε σχεδόν καν να βάλω μια πούδρα. Όμω, επειδή έχω πάρει και μια πούδρα που θα σα την δείξω τώρα, ε, την έχω βάλει στο πρόσωπό μου, όμω και να μην έβαζα, ε, σου δίνει αυτό που θέλει. Επίση, αυτό το make-up μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ε, είναι long lasting, μένει, έχει αρκετή διάρκεια, ε, το γράφει ε, και επίσης ε, σου δίνει αυτόν τον build που μπορείς να χτίσει, δηλαδή θέλει πιο πολύ κάλυψη, θα βάλεις την πρώτη στρώση του make και μετά ξανά από πάνω, ξανά, ξανά, ανάλογα εσύ που θε να κάνει. Όμω πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για αυτά συνήθω τα μπορεί να υπάρχουν λίγο μέσα ροζ, χρώμα είτε πορτοκαλίνο. Οπότε εκεί όταν χτίζει συνέχεια, ίσω μπορεί να σου αλλοιώσει λίγο το χρώμα. Πάρει είναι αυτό που σα έχω δείξει, ε, ε, που σα είχα πει πριν, συγγνώμη. Είναι η πούδρα, είναι translucent, δηλαδή είναι άχρωμη και συγκεκριμένη μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τη μήνα. Ε, τότε σου δίνει μια πάρα πολύ βελούδινη. Ε, ε, υφή στο πρόσωπό σου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μην σα επηρεάσει το ότι είναι άσπρο, είναι translucent, δηλαδή διάφανη πούδρα. Ε, και είναι πάρα πολύ... είναι πολύ... OK, Το μόνο που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί είναι καινούρια και βγαίνει αρκετή. Οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο, γιατί εδώ έχω γίνει χιόνι. <laughs> και εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή όμως και μόλις την έχω σπάσει. Και εντάξει. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ας την αφήσουμε εδώ και θα τη σώσουμε σε λίγο. Ωραία, τώρα έχω πάρει πολύ ωραία, έχω γίνει. Ε, επίσης, έχω πάρει από Dior ε, αυτά εδώ, που είναι σε κουτάκι και υπάρχει τα δύο τα κραγιόν όπου μπαίνουν εδώ και είναι κόκκινα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα και πραγματικά είναι τέλεια. Είναι μάτ και το ένα είναι, το είναι μάτ και το άλλο είναι γλώσσο Δεν ξέρω αν φαίνεται αρκετά καλά, όμως είναι ε, πάρα πολύ ωραία. Θα σας τα δείξω εννοείται και σε μικρά αυτά. Και επίσης μου έχουν στείλει και ένα δώρο που είναι το ίδιο χρώμα σχεδόν, απλώς είναι λίγο πιο πορτοκαλί και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι κόκκινα βασικά τα κραγιόν που έχω πάρει παιδιά. Επίσης έχω πάρει ξανά άλλο έναν κόκκινο από Μίνα και το συγκεκριμένο αυτό package που βλέπετε που είναι μποά. Ε, η Μίνα κάνει, πληρώνεις νομίζω μέχρι 4 ευρώ κάπου εκεί δεν θυμάμαι και μπορείς να αγοράσει, ή αν θέλεις και να μην αγοράσεις ε, και βάζεις εσύ δικό σου package που θέλεις και είναι αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ε, είναι κόκκινο, είναι εκεί. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι και κάτι wow. Τέλο πάντων, είναι κόκκινο χρώμα και επίση μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόκκινα. Νομίζω το έχετε καταλάβει και από τα μαγιά. Ε, αυτά. Επίσης έχω πάρει από μήνα αυτό το sponge ε, που είναι πάρα πολύ ωραίο παιδιά, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει τώρα που έχω κάνει το make-up μπαίνει και βρεμένο και είναι και πάρα πολύ μαλακό. Ε, σίγουρα η αλήθεια να λέγεται, ε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα Real Technique, τα sponge, ε, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ, ε, όμως είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ακόμη έχω πάρει εννοείται την αγαπημένη μου μάσκαρα, παιδιά. Είναι από Dior φυσικά, είναι volume, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να βάλεις καθόλου ε, μία και πραγματικά σου κάνει τέλεια. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχω βλεφαρίδες πάνω μου, ε, όμως πραγματικά είναι τέλεια. Ακόμη, πάρει αυτή την κορδέλα που είναι από σαντιβάριους, Ε, μ' άρεσαν πάρα πολύ γενικά οι κορδέλες και αυτά παιδιά δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Πήρα μόνο αυτά. Φυσικά κάθε μήνα κάνω καινούργια. Θα κάνω ήδη και ένα βίντεο ε, αγαπημένα προϊόντα γιατί μου το λέτε πάρα πολύ θέλετε να δείτε αγαπημένα προϊόντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου γράφετε εκεί κάτω τα μήνυματά σας που τι θέλετε να δείτε, τι δεν θέλετε να βλέπετε, ε, και άλλα πράγματα τέλο πάντων και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε είναι καινούριο κανάλι, οπότε ε, προσπαθώ και εγώ συνέχεια να ανεβάζω ε, συνεχώς βίντεο. Ε, αυτά, δεν θέλω να λέω πάρα πολύ γιατί το βίντεο είναι μονοχόν. Αυτά λοιπόν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε like, subscribe, τα comments και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς και εννοείται ότι θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Φιλάκια, γεια σας!